Carrego a doença degenerativa do sistema Sou a célula cancerígena A maldição dos bruxos A previsão dos índios O apocalipse alienígena a injeção na paciente O coma foi eutanásia Nauseada no navio na Ásia Viu o dragão da China Tem tretar comigo, meus amigos Também com meus inimigos O aqua é venenoso que é muito colorido Psicopatas são parasitas, os lagartos são lisos Mamíferos têm umbigos e podem morrer por acabar com o hidro Mel dos bosques, florestas e vales Eu sigo tipo Charles no Beagle Tornei a garrafa de vodka quando escutei a história russa do velho Maruska Destruir na festa, meu despertador foi a devoshka Parei rap fino, anos 90 Clássicos, entusiasmo nostálgico Combo de bate-cabeça com ácido no raciocínio lógico Do lunático que uiva fora do zoológico Shiva, Shiva, Shiva, Shampoo Igual a medicina do campo Real hip hop enteógeno Os corvos de Odin são exóticos Carregam o poder do universo Deve voar além do seu periférico Manifestar no duplo etérico Que o mundo com rascunho é pouco Nós queremos um mundo psicodélico Onde professores aprendem com punk rock Arremessam molotovs Isso eu lembro o morro dos conventos e os ovnis Diz pra polícia que é o lado de educação física Por extra física, maçã é física, edição de tísica Saca só não reclame que não merece Agradece que teve No dia tudo se esclarece Até o slim shade Não reclame que não merece Agradece que teve No dia tudo se esclarece Até o slim shade